Bideo ikusiko dugu nola gehitu kolaboratzaileak. Horrela, edizioa partekatu izango dugu. Eta bestetik argitaratzeko unean, ea publikoki nahi dugun partekatu, edo zoilik hainbat pertsonentzat. Hori nola egiten dan, ere ikusiko dugu. Kolaboratzaileak gehitzeko partekatu besteekin ekonora jungo eta hau, hemendik egin dezakegu, baita, draibetik ere, draiben, fitxategia dugun tokian, horretan eskubiko botoia eta partekatu. Bi tokitatik egin daitek. Bingo etorain hemendik. Orduan, hemen gehituko dugu, nahi dugun erabiltzaia. Erakundekoa edo kanpokoa. Eta hemen agertuko zaigu editorea. Zeukera dauden ikus ditzagun, eta orduan hor dago editorea, eta argitaratutakoa ikus dezake. Hori da ikus lehentzat. honekin geldituko bera. Jakin arazpena, oiko gauzak, eta hemen goian eskubian ezarpenak. Jendearekin partekatzeko aukeraren ezarpenak. Hor klik egin, eta hau ikusiko dugu. Editorek argitaratu baimenak aldatu eta jende berria gehi dezakete. Edo ez. Bai? Mm. Edo, kentzen baldi madego, kasu honetan, editore horrek egin al izango ditu aldaketak zaitonetan, baina amaieran neu izan behar konaez erabakiko duena ea argitaratzeko moduan dagoen ala ez. Berak ezin izango du hori egin. Eta horretziko dut, eta bidaliko dut. Kanpokoa da, abizatu egiten dit, guazen zaitera, eta guazen argitaratzera. Argitaratzeko hemen dugu botoia, argitaratu, eta hemen goian, galdetuko dugu eh, zein nahi dugun elbidea izatea. Hau izango da URL-aren amaieran agertuko dana. Honen aurretikoa berdina izango da gure erakundeko zait guztitarako eta diferentzia amaieran egongo da. Horren ondorioz, begiratuko du, sistema begiratuko du, ea bat existitzen den aurretik, izen horrekin. Eta nik hau alda dezaket, bideoa, adibidez, usten dit. Argitaratu, behar badat prueba egiten badut, igual ez ditut. Bai, bueno, tira, horre Eta argitaratu. Hemen behian, irakur dezakegu, nork ikus dezake nire webgunea. Eazopoliteknikoa, domenuko edo nork. Hemen ikudeatu dezaket, hemen leheno ikusi dugun e, dialogo de jobera da, eta egin dutziko dut, eta argitaratu. Ez da behar momentu horretan egitea, zera oain joan naiteke partekatu besteekin, eta hemen daukagu berriro. Partekatzea egin daiteke pertsonekin, taldeekin, edo esteken bitartez. Ona bera, badimanoa, ikusiko ditut bi atal daudela. Lehenengoa, edizioari dagokiona da. Horitz egiten du zirriborroaz. Eta orduan, mugatua da eta gehitutako pertsonek soilik ireki zakete dokumentu esteka honen bitartez. Hau aldan ezaken eta jarnezaken zirriborrora eskolako edo nor zazitekela, edo ez teka duen edo nork, kanpokoa izan da ere. Utziko detau gehienetan, komeni da izatea mugatua, departamentuko taldea, irakasle talde bat, pertsona batzuk. Eta gero hemen daukagu, nor izango den hau ikusteko gai. Momentu honetan, eskolako entzat dago bakarrik, egin dezaket publikoa, edo jar dezaket mugatua. Mugatua jartzen bali madut, bakarrik hemen goian sartzen ditudan pertsonak, orain sartuko dut ikaslea bi, arroba ikaslea.easo.eus eta sartuko dut argitaratutakoa ikus dezake. Eta bidali. Orduan, hau mugatua da, eta beste ez tekin bitartez. Norberak erabaki behar du, nola egin. Beste gauza bat bukatu baino lehen. Zema pertsona sartzen diren zaiten jarraipenaen badugu, hau zait publikoen kasua batez ere, joan goera ezerpenetara, eta estatistiket atalean gehi genezaken guen analitizeko zerbitzuaren jarraipen identifikatzaile bat. Hemen ez dugu ikusiko nola egiten dan hori, baina bai handik hartzen den jarraipen identifikatzaile hori hemen sartu egingo da. Eta da seriaren azken bideoa. ikate.iaso.com zaitean askoz gehiago daude gauza ezberdinari buruz edukien sorrera, komunikazioaz, zer eginen kudeaketaz eta bat.